एक कुम्हार था मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गया मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर दिखा पत्थर उलट पलट कर देखा यह पत्थर चमकीला है उसने उसे गधे के गले में बांध दिया चमकीले पत्थर को गधे के गले में बांध दिया सामने से एक व्यक्ति आया वो जोहरी था उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी उसने सोचा ये तो बेशकीमती हीरा ये आदमी अनाड़ी महसूस होता है अनाड़ी प्रतीत होता है चलो इससे ये हीरा झटका जाए क्यों जी ये पत्थर बेचोगे बोला बेचूंगा क्यों जी ये पत्थर बेचोगे बोला बेच दूंगा बोला कितने में बोला सौ रुपये में बोले पचास में दे दो पचास में दोगे बोले सौ रुपया देना है तो दो नहीं तो अपना रास्ता नापो मेरे गधे के गधे के गले में ही अच्छी वो आगे बढ़ गया सोचा कहाँ जाएगा फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद एक दूसरे व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी वो भी जोहरी था क्यों जी ये पत्थर बेचोगे बोले बेचूंगा बोले कितने में बोले एक हजार में क्यों जी ये पत्थर बेचोगे बोले बेचूंगा कितने में बोले एक हजार में हजार रुपया जेब से निकाले बोले लो उसने पत्थर दिया चलता बना हजार रुपये निकाले उसने पत्थर दिया चलता बना थोड़ी देर में वो पहला वाला आदमी आया क्यों जी वो पत्थर बेच दिया बोले बेच दिया बोले कितने में बोले हजार में क्यों जी पत्थर बेच दिया बोले बेच दिया बोले कितने में बोले पत हजार हजार रुपए में वो एकदम रह गया अचंभित बोले अरे तुम तो पागल हो वो तो करोड़ों का हीरा था तुम पागल हो वो तो करोड़ों का हीरा था उस कुम्हार ने कहा भैया पागल मैं हूं कि तुम पागल मैं हूं कि तुम मुझे तो पता नहीं था कि हीरा है मैंने तो उसे पत्थर मान के बेचा सौ रुपया का हजार रुपया मिला पर तुम्हें करोड़ों का हीरा सौ रुपया में भी महंगा लग रहा था बात समझ में आ रही है ये हीरा है इसका सही प्रयोग करो इत्यति दुर्लभ रूपां बोधिम लब्धवा यदि प्रमादिशात शंसति भीमारण्य भ्रमति वराक वराको नरह सुचिरम इस दुर्लभ जीवन को पाकर यदि इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो इस संसार की महा अटवी में दीर्घ काल तक भटकते रहोगे केवल दुख ही भोगना पड़ेगा